Eh, azken aldian kolektibo ezberdinak atera dute honen inguruko irakurketa eta pilpilan dagoen gai badenez, ba, interesan ikuste izan dara gehien bat. Neri behintza balio izan dite, eh, horrela, ba hori, e, kolektibo ezberdinak ateratako irakurketa ezberdinen txapela moduko bat jartzeko, ez, irakurketa orokor bat eta pixka situatzeko. Tipa hola entzunda da gauza bat, entzuna gauna noizpe, baina ezakiguna oso seguru zer da, nahiko urruti gelditzen eguna ez. Eta lehen da bizi urbildu gara pixkat informatzeko horren inguruan edo ba, bueno, jakimina geneukalako. Azkenean, e, estatuen gainetik dagoen mugimendu hori guztia irutzeu oso urruti dagola eta ezin degula bertan eragin eta horrek bai sortzen du pixkat etxean gelditzeko grina bat edo impulso bat ez. Eta bueno, ba, pixkat lehen abitzeko pausua informatzea, galdetzea zaidan gertatzen, zerratik aidan gertatzen. Eta gero ja horti dator urrengo galdera dana eta horren aurrean zein dezakegu. Horko itzaldia tiparen eh, inguruan izango da, tipa Europar batasunak eta estatu batuek sekretupean eh, ba, sukaldatzen ari diren bueno, ba, akordio, akordio bat ditzateke, neoliberalismo noinan ditutkoa, oentxe Guillermo mokatzatuko diguna. Eta nola bai, horrein esangoet, eh, tipak suporatzen duena da, bueno, ba, gaur egungo estruktura politikoetan estatu baute soberania, herriok, herriok bat ere ba, estatu hien soberania multinazionalen esku belituko que baino gehiago multinacional litzateke lo multinazional horien esku ez. Pues lo que va a hacer ese tratado es aumentar, acentuar esa tendencia ya de desestructuración económica, descentralización, concentración del poder económico en pocas manos, en grandes transnacionales, haciendo que la pequeña y media empresa este, quede eh, pues, destruida básicamente. Se abriría este, pues, una autopista para que tanto a nivel de educación, tanto a nivel de sanidad, eh, pues se lleve adelante eh, aún más privatizaciones o, mejor dicho, con más facilidad privatizaciones de lo que hoy en día estamos, eh, padeciendo. Pero también la introducción de un montón de elementos que hoy en día son considerados pesticidas o prohibidas porque dañan a la salud o dañan al medio ambiente. Pequeño ejemplo, en Estados Unidos hay 10 productos en cosmética que están, que están prohibidos, en Europa hay 1000. Si se homogeneiza la baja, que a decir que pues, evidentemente serán los 10 eh, eh, yankees que ganarán y por lo tanto aquí se tendrá que se podrá vender unos, unos, productos que antes estaban determinadamente prohibidos. Esta legeak general, pues, ez direnez mantentzen edo, Eh, horrek ematen dio bia libre frakinari, adibidez alde batetik eh, estatu batuetan badago lege bat hidrokarburoak eh, esportatzeko debekoa daukana eta tratado tratadonekin ba, lege hori deus zen eta duan emango ziren aukera frakinaren bidezko petrolioa eta gaza esportatzeko zapaltzen gaitun mustro hori oraindik eh, handiago egiten ari dela eta beste pauso bat, ez? E, prozesu honetan. Berak esan du momentu batean ez akordi hauek izan dira laba e, pez gordo esaten dena eta beste herrialde txikiago batzuekin, baina oain bada ez, bi, bi potentzia oso artean, eta hori nik uste dela, osea, itzaldiaren agian puntu garrantzitsuena edo zerbait <laughs> aipatzeko. Eta bueno, oraindik e, sekretuan eta urrunean lantzen ari dan hori, ba, urte batzutara, segurasko ba, kaletan ikusiko dugu, gure artean ikusiko dugu, eta bueno, horren aurreanik gonbidapen bat irakurtzera, entzutera, e, informatzera batez ere, eta pixka bat ba, horren aurrean erresistentzia bat, ozerbait antolatzera.